Хотя, может, он и прав. Я в бар. И пусть кто-то попробует меня остановить. А, мы снимем это или нет?